很多人都知道卡洛斯喜欢结合 STEM 及音乐来制作乐器。我最经常教学生制作的是 acoustic 乐器，例如拇指琴、木桶笛、小吉他等。乐器的发明及制作在人类的历史占了一段很长的时间。新的乐器不断涌现，电脑将来会在音乐上扮演一个非常重要的角色。 今天卡洛斯会使用你们最熟悉的 Arduino，从一个纸质的迷你盒子入手，为大家揭开电脑音乐的面纱。我们现在开始吧。提醒一下，假如大家都喜欢《风琴奇侠》卡洛斯的频道，请于右下角按订阅。假如希望第一时间接到新视频的通知，请按小铃铛。也欢迎大家点赞及留言发问。其实很多新的乐器。 离不开用按钮组成的阵列，就像我手上的 Launchpad，就是一个八乘八的按钮阵列，配合了专用程式 Ableton Live，专门让 DJ 即兴现场演奏音乐。花点时间把不同的音乐和音效档案放进这六十个按钮内，便可摇身变成 DJ c o u s 八乘八六十是个按钮，每一个按钮代表一个密讯息。每一次我跟理工专业的朋友谈音乐，他们都觉得我不接地气。渐渐地，我学懂了用一个科学的方法。 和他们谈音乐，让他们更容易明白。我现在打开一个音乐程序器，选择了 Launchpad 作为输入装置。说程序器就是把输入或输出的资料按程序逐步处理。现在我按输入装置上每一个按钮，都会发出一个声音，和我在电脑键盘上按键输出字母道理一样。我现在启动 Step r e c o r d 的功能，可以记录我按键的过程。 一直把六十四个键都按完，便会在五线谱下出现一些音符。假如你看不懂五线谱，我转屏幕解释，你便能看懂，就像看图表一样。 x 轴是时间，y 轴是音高。我们所谓的密底讯息，简单来说就是每一个音符都有一个特定的数字。例如音乐上所谓的中音 C，便以六十代表。既然密底是一些数字，那我们便可用方便的 Arduino 连接按钮，让它向电脑或其他乐器输出密底数字。 那我们便可以 DIY 电子乐器。卡洛斯在三十多年前接触 MIDI 知识，并且著述立说；而在十年前左右，我更把 MIDI 知识结合硬件技术，及编程能力，来自己制作乐器。 当时只能买到这种小型的 Arduino，电脑的连接方面采用这种传统的 Midi 插口。过了很多年后，当然专用了常用的 Uno，电脑连接方面也跟时代势所趋，专用了 USB Midi 插口。但要把 Arduino 变成成为 USB Midi 乐器，你必须选择左上角有 i c s p 2连接的 Arduino。 很多人不知道这个插口的存在。原来正版的 Arduino 共有两个 In Circuit Serial Programming 连接。简单来说，每块 Arduino 有两块 ATMEL 镜片。我们平常片场使用其中一块，另一块储存着 Bootloader，可以说是 Arduino 的固件。有了 Bootloader，才可以通过 USB 编程。 但若要把 Arduino 变成 MIDI 乐器，不做的便失去用处了，反而要写进另外一个固件，让它能输入及输出 MIDI 讯息。使之的做法，待会我会详述。虽然，我们打算参考 Launchpad 制作一个 MIDI 输入器，最少要打印一个外壳，外壳必须能安装一块 Arduino。我准备了盒子和 Arduino，由于要连接很多按钮。 因此，我准备了一块自制的扩展板，这些针脚用来焊在扩展板，用作引线。然后把 Arduino 装上盒子，试测扩展板，检测位置，之后便来试想如何编程。Arduino 只有十三个数码输入，至是把六个类别输入来装成数码。 也只有十九个。假如你制作一台电子乐器，只能弹奏十九个音符，确实不够。这里大家可以参考卡洛斯设计的线路。我用了一组八键脚和一组九键脚，来组成这个阵列的键盘线路，连续八乘九，七十二个琴键同时输入。你可能看不懂线路，你也可能不懂什么是阵列，但你总会念乘数表吧？ 八乘九等于七十二，因此你在线路上可以看到十七正角拉线出来，今年可以连接七十二个按钮，所以可能是设计的键盘就是这样做出来的。当然，在编程方面要花数数秒，十七个正角，判断两组角中有哪些导通呢？一开始便讨论八乘九可能太复杂，我们使用二乘二来解说，在这线路上有四个按键。 分别是 A、B、C、D，C 幺和 C 二轮流着启动 r 幺、R 二负责检测哪个键被按下。当 C 幺启动时，刚好 A 键被按下，O 幺便会接受到讯息。只要 C 幺和 C 二发出轮流启动，O 幺便会连续接到 A 键被按下的讯息。假设弹琴的人在弹和声。 把 A 和 D 长期按下又会怎样？C 幺启动时，R 幺检测到 A 键被按下；C 二启动时，R 二检测到 D 键被按下。编程上只要配合 C 幺和 C 二的状态，我们便知道 A 和 D 同时被按下。这种线路及编程并非我发明的，而且十分的常见。一般有很多键的仪器，例如电脑键盘、遥控器等等。 就是采用这种阵列线路来省却数码输入。我现在先把我 v 八乘九键盘所写的程式上载。程式一放在应付吧，大家可以随意下载。上架之后，记住我们程数要修改不粗漏的，令它变成 MIDI 乐器，我们要准备一个 ISP 变成器。我惯用的这个称为 AVR ISP MK 二。 变程器的六角叉，插进 Arduino 的 ICSP 二，还为变程器连一根 USB 线至电脑。同一时间有两根 USB 线连接电脑，然后搜寻 Atmel Studio 下载。这软件专门用来为 Atmel 镜片编程。下载软件后，按照我的操作，把我放在 i n f o 8的 ColorStop。 HEX 档案，单程这 Arduino 取代 Bootloader。值得一提的是，将来如果要修改程式，要先把 Bootloader 还原。我也把 Bootloader 放在 bar。档名是 USB Serial Uno 十六 U 二 HEX。完成所有操作后，必须拔走所有连线。 然后重新连接，才能启动 MIDI 盒子。想知道有没有生效，可以在插线时一边观察装置管理员的音效、视讯及游戏控制器。插进 MIDI 盒时，我清楚看到到了 ColorStop 的新装置。拿着这块 Arduino，已经变身成 ColorStop。打开音乐程式，如 Ableton Live，看看 MIDI 库设定，会发现现在没有安装 Launchpad MIDI。 尝试安装了 Color Stop，基本上 MIDI 盒子已经完成。但我们还没有连接按钮，要如何演奏？会有简单示范。现在我们只连接四个按钮。我现在为四个按钮设计一个小盒子，并打印。安装四个按钮后，连接线。差点忘了一件事。 一般制作阵列的键盘，若你打算有机会很多键一直被按下，有可能出现 ghosting 的现象。比方这个按下了 A、B、D 的情况，但是当 c e u 启动时，你明明要按下四键，但因为 B 和 D 的反馈，让事件检测到被按下，这现象便称为 ghosting。解决方法是在每个按键旁边。 加上一颗限制电流方向的二极管，在我的线路图设计也一早考虑了这一方面。线路上使用的二极管一般是 INCU c 八。连接器的按钮有很多种方法，使用二乘二必需要四条线，使用一乘四便要五条线，一乘四的连接比较简单。 因此，我现在用一乘四来示范，蓝色线是公共线，四色线各自负责一件。Arduino 一放，蓝色线接 A 三，四色线分别接第二、第三、第四、第五。现在可以正式使用 USB 连接密离盒子测试。刚才 Ableton Live 已经检测到 c a r l s t o p 操作方法和 Launchpad 没有大分别，但是只有四个键。我们分别把四个鼓声放进四个键，便可开始演奏。虽然我这个只小 Launchpad。 只有四个键，但身价体积小，可以拿在手上当成抓去把玩。卡斯虽然喜欢 DIY，但我从来没有说过机制的东西没买回来好。光比较 Launchpad Mini，人家的按钮静音很好，而这四个从亚聊界买回来的按钮噪音太大了。还有人家六十四键。 按键多，自然功能更多。还有还有，人家不但可输入，还要接受输出、亮灯。机子制作当然你可以做很多键及输入输出，但设计复杂很多，你要考虑自己有没有这种毅力。总括来说，你可以 DIY or buy。DIY 可以享受一份自己制作的乐趣，并且尽量研究和创作。 你肯定会对该产品的原理更深入了解。经过了今天的密底盒子制作，相信大家对密底数码音乐更深一层的认识，了解到要用编程控制电脑音乐并非难事。但密底的运用绝不止此，除了密底输入的制作，这样的格式更可教大家制作密底输出，以控制各种各样的新式电子乐器。 明白了概念之后，更可以利用这些的密底输入及输出盒子，发明属于自己的新乐器。有兴趣的朋友，千万别错过我任何一个电子音乐视频，请你记得订阅、点赞及分享。